عليكم معاكم دودي من قناة كوين افريدي النهاردة هنعمل العروسة دي معانا ممكن نستعملها كديكور او كمشروع مربح ان احنا نكسب منه المواد اللي هنحتاجها هي عروسة لعبة قصائص قماش متوفرة عندك علبة ايس كريم وشريط ستان اي لون على حسب الرغبة اول حاجة ان احنا هنلف العلبة دي بشريط ستان وهعمل فتحة من فوق عشان العروسة وارجع لكم تاني رجعت لكم بعد ما لفتها هتبقى معاكم بالشكل ده هنجيب العروسة وندخلها في الفتحة دي نتأكد كويس ان هي داخلة كويس ونثبتها انا خيطت القصاقيس مع بعض وسويتها علشان اعمل بيها آه التنورة شكل اللي هو التنورة او الدور بتاعنا انتي لو انا قصيت انا خيطت على المكنة لو انتي مش متوفر عندك مكنة ممكن بمسدس شمع ممكن بإبرة وخيط ولو حبيتي ان هي تبقى مفيهاش كشكشة فهتبقى تسيبيها عادي زي ما هي هتلفيها بالشكل اللي انا بوريهولكم ده بمسدس شمع هلفها وارجع لكم تاني ورجعت لكم بعد ما لفتها ده هيبقى الشكل بتاع الدور الاولاني هنتاكد ان هي ثابته هنجيب حته قماش ونساويها عشان نعمل بيها منطقة الصدر هتنيها تانية صغيرة واحطها حوالين الرقبة واشدها كويس اهم حاجة نشد علشان يتظبط الشكل معانا وهنلزقها بورا مسدس شمع نتأكد ان هي ملزوقة كويس نخلي بالنا عشان ما نتلسعش من الشمع هندخل الزيادات بتاعة القماش في الفتحة هنبين هجيب قص هنا عشان ابين ايديها هعمل فتحة صغيرة ده على حسب الرغبة حابة تبيني ايديها هتعملي فتحة صغيرة مش حابة هتسيبيها مقفولة زي ما هي وتكملي الخطوات التانية نتأكد كويس ان القماش كله جوه نشدها يعني كويس من ورا علشان آه، تدي منطقة تدي منطقة الصدر الصدر والشكل بتاع الفستان يبقى مظبوط هجيب الدور التاني هلفه من اخر الوسط اللي هو اخر يعني لو عند العلبة ادخلها من تحت ايديها نرفعه شوية كده على منطقة البطن علشان يدي شكل فستان ما يبانش اي حاجة نعدله الاول بعد كده هنبدأ نلزقه حاجة بقى ان احنا نظبط الفستان كويس شايفين ان اللي هو التنورة الاولانية بتبقى اكبر من التنورة التانية فانتوا تاخدوا خلي, خلي بالكم في المقاسات وانتوا بتقصوا ان انتوا تعملوا الاولانية اكبر من التانية عشان تدي شكل فستان ورجعت لكم تاني بعد ما خلصتها ادي ده شكلها هحط الدور التالت اللي هو عبارة عن شريط ستان انا حبيت احط شريط ستان المفضي برضو ممكن تكرمشوه يا اما بالابرة والخيط يا اما تكرمشوه بالمسدس الشمع اي لون انتوا تحبوه على حسب الرغبة نثبته كويس وده شكله الدور التالت دلوقتي هجيب حتة قماشة واعمل البندانة بتاعتنا هنلفها كويس حوالين راسها ونلزقها من ورا اتأكد ان احنا ثبتناها كويس دلوقتي هبدأ اعمل لها بقى الطرحة بتاعتها انا حطيت هنا حتة اكسسوار اي شريط عندكم تحبوا تعملوا بيه اكسسوار انا حبيت اعمل لها عقد علشان انا هي كلها لونها اسود فحبيت ان انا افتحها انا هنا حبيت ان انا استعمل اللون الاحمر عشان اغير شوية في اللون ممكن تكملوها اسود وممكن تغيروا الوان خالص على حسب الرغبة بتاعتكم هتأكد ان هي اتلزقت كويس نلزقها من عند الودن عشان ندي شكل الطرحة الشكل النهائي للعروسة ويا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم ولو عجبكم تنسوش اللايك وتدعموا القناة وتكتبوا لي تعليقات وتحبوا تشوفوا ايه الفيديو الجاي We'll be right back.